I know Il y a beaucoup de grip, as-tu vu? Il y en a beaucoup. Ça se fait très facilement. Bon, mon tour. Allez, lentement. Yeah! Like a boss! Vas-y, Zach. OK. Lève tes yeux, lève tes yeux. Yeah! Ouais. Machine! Yes! C'est bon. Yeah! Nice! Lève Yeah! Yeah! Ouais, oh, il y en a d'autres qui avaient, mais c'est les parents. Ah, c'est bon, c'est les parents, on les a... That's it. Moi, j'ai pas de vidéo de parents encore. Parent, là. That's it. Oh, oh, <laughs> Tu diras pas la même affaire dans 25 ans. <laughs> yeah! C'est la dernière fois. Elle fois. Je l'ai pas encore faite. Non? Non. Je tombe en vacances demain. je vais, me, sauver un 7 jours de riding versus un moment de gloire. <laughs> Burp. <laughs> yep.